бародару як эълонро мехоҳам ба сабби шумо расонам ки як бародари тоҷики худмон компанияи авиапарвоз дорад билетҳои ба тамоми самтҳо ҳастанд бо нархҳои арзон дастрас чӣ аз русия ба тоҷикистон чӣ аз тоҷикистон ба русия ва дигар давлатҳо ҳам доранд метавонед ки ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед билетҳои худро ба таври онлайнӣ дастрас кунед албатта аз номи канали калхозоботӣ мегӯед ба шумо тавҳиқот дода мешавад ҳатман занг занед ассалому алайкум подписчикои калхозобот тв бачаҳо имрӯз навори мо пӯшакҳои пӯпишиҳоро тамошо мекунем аз пеши видео тамошо кардан бачаҳо як хоҳиш мекунем ки як подписка лайка фаромӯш накунед ҳар як видеоро мебинем бачаҳо чун зиёда лайк мезана як барои ҳами шумода навораи хуб хуб мекунем як лайк қатӣ подписка кардан фаромӯш накунем бачаҳо ҳозир ая ала куртка джинс красовки брижа свитер мақсад бо ҳар хел попишори нағз ҳастанд шумода як обзор ката мезгарда мерем бо як бор дигар мегем бачаҳо хоҳиш мекунем ки подписка лайка фаромӯш накунем бачаҳо ҳаштоду панҷ проценти мардуми хидмон подписаса карда тамошо кардаистанд илтимос як подписка фармош на ки хатяб як да ҳазор лайк бигирем видео қате бачаҳо як дастгири сахт кунем иншолло бо шумода навори хуб хуб мегирем ҳамин видеомо ақал як да ҳазор лайк ҷамъ кунем бачаҳо як дастгири кунем чӣ гап ай тамошо мекунем як видеомо бист ҳазор си ҳазор просмотр мешава ягон ақал ҳазор лайкам намебироя ҳамуда мегӯем як лайк қатӣ подпискаро фаромӯш накунем бачаҳо бозӣ мерем аяло ана абзора сар мекунем синаошо мефаҳмем агар ози куртка мерем курткаора нархошо мебинем ин курткаои нарх нарх омадааст ози магазинчина пайдош мекунем мепрсем ку курткаои хинакшида берам дувоздаҳ градус хинакай ози мепрсем ку курткаои балонве чихелай ассалому алайкум ҳамватанони азиз ман юсупова ситора оиладор соҳиби се фарзанд айни ҳол серебрини директори компания фаберлик шудаам бисёре аз шумо мумкин маро мешиносед ҳамаи шумо занҳои хонашин занҳое ки ба пулу ба кор ниёз дорем ба командаи худаам даъват мекунам айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания фаберликро мебинед ки бениҳоят босифат буда ва нархи дастрас дорад шумо метавонед зиндагии худро беҳтару хубтар кунед дар компания фавелӣ кор карда соҳиби мошин ва хонаи нағз шавед марҳамат дар ватсап нависед ҳамаашро сода карда мефаҳмонем чӣ кор кардан дар кор омӯзишашу номнавис шуданаш ҳамааш бепул боқӣ дар амони аллоҳи меҳрубон бошед худо ёру мададгори ҳар яки мому шумо салому алайкум ака сода тенҷе мардам ақват аҳолна саломати хуб тенҷе магазин акай далераяо акем куткао чӣ хел шидан хунук шидан бачао як мепурсанд чӣ хел шидан назнаво бори хитое чсад панҷо сомон дарона чӣ хел ака начосдор беначосбез начосио чанд сомон накадсесад сомон бо арзон мешавад бо расетка дорад ёш чӣ хела накадчсадбисмай начосдорам без начоса без начоса ишани без начоса без начоса неёшен без ҳами сета без начоса ё нархош чихела нака 420 сомон 420 сомон арзон мо бо арзон дора ва размерам дора ҳар кадом размер дора кумуш аст ина дароша нишон мете ина начо дарам гирида соза о ё балон ви мешава нака о балон ви дейсо мешава ина жирба кушом нас ба тарафа ишам нас буда тақват Олповда da ана эмес гара олпо. Ай жой дуктаги ошон ана эмес гара. Ana, yo vayonyo chiqaran aka. Vayonyo sozam 550 so'm. 550 so'm. Zura garam girida xubo. Ha. Nima bacho, kutka vayonyo vayonyodan balovli. 550 so'm ardisha? Ha. İşan 550 so'm bilan işan 550 so'm. İş 450 so'm jinsi durmuş pashim dura. Ha, ya durmuş pashim dursa. Olosh jinsi. 350 мин сарф чан хуш руб дай? 400 вай. 338 350. Сос. Иша на хуш чана нака? Ҳамин рад пон айбегар замид даташ. Даташ. Айнай. Айбегар инай сафеда та сафедо. Ёш 350 мин. 350 бо. Сафедо 400 сомо. Bu ارزان میشه دیگه بچه کردکورا نرخاش فهمیدیم 300 سم 350 سم 400 500 سم پیش پیش 500 سم کردکا بوده یا ana bu inşallah vandamka mezgarı vandamka buday cevap vandamka naz naz budası ne i chans moshaka ya sadar что с монака bu arzon а chans meshida meshidagi meshidagi ya 60 фурӯхтам мошака бо муомила дора ҳолат бачаҳои на бандамкои аксарда 60 омиласт бо муомила дора ана болода кожинка буда ина кожинкаро тамошо мекунем кожинкаро чи қадар инаи зардака зарда дусад ҳаштод тума о як набод хулиганский бо кожинка бад бенаос дорашнаа мешинаи шанқа мешавака 5 50 сом мешина ку начос дораш кадом буд ина бачо кожилкаи хулиганка гуфта буде иш час майка бас сесад панҷо сум ина бо арзон мешавад анак и пара мезгарем ака и парадам чизо буда як кастуму иора чанс мегин ака ё ҳамаш сесад ҳаштод як нешам соз будаеки данашам начос доштад иш чи қадар ака сесад ҳаштод сомон иш сесад сума дайбо сесад ҳаштод сума чо куткаи калта тар хеле балонуи дароз нест инам хеле нархо ҳозир парамезгару парадам чизои нағз нағз будааст Где брижа за брижа? Брижо чаще, да как брижо? Брижо калфур, десатсумона, ясада, что ясад, панджо. Ахеле. Десатсума. Десатсума? О, а дурм бори узбекисон, ясада, панджо, боарзон мишан. Боарзон, брижо калфур, хели, чи намезана? Хад намезана. Хад намезана. Ку, и ближайший человек и на еще. Я комплект и когда из пластика еще. А и чем снайка была? И все сада что с моим комплект еще и на комплект еще. И на комплект. Что комплект что? И хотя ближайший сада что с моим. Сада что с боазом. Боазом еще. Пулат бачу на ближайший нагз на пеш пеш як сад панжа с моим. Урусида бы кидам 1000 рублей шава ҳазор рубл дар кӯ бачаҳо каметар ада буна аз қимат ё ки арзон ҳазор рубл дар москва ягон бриҷа қишур нафт мегирем ё ки не хеле хоби пара мезгарем бо ина ҷа куртка кастом будай ака и пара куткаё чӣ хелан ака нархош ин парагиё бологиоинаадсадҳаштод сума бологиёшамаз бахиён дусадҳаштод сомонӣ ина кадом светаш даркор бошад аз таҳти сад ҳаштод сом муомила дорад дараш начус дорад без начус буда э? ана ёш чиқал ана катаг ёш бахёр яташ джинс виан яташ кожинка ана сисад панҷо суман ина бачо дараш начус дорад камтар и дароги свитерш чанд сумака бадаласкаш яксад бист сомон ина комплект мекунем мегирем мерем хулас бачаҳо инам хеле нархнаво ҷинсо чиқадар нака ҷинсо нархҳои ҷинсо чӣ хеша дака нархҳоиҷинсо ҳар хелдум шастум яксад ҳафтод американка аст ин американка чанд сумайка и яксад ҳафтод сум бо арзон мешавад яксад ҳафтод сум и бо чӣ дора муомила муомила дора хулас ам хеле бачаҳо ҷинсо резинка чи резинка резинка ам аст а астс ҷинсоро тамошо мекунем нешам нормальный да гауса хулоса аз ҳафтосум яксад панҷосум ҷинсҳои нағд нағд аст магазини якай далира бозори калхозо будай попишиёра тамоша мекуна бачао кадом попишиёра нағдудааст инами хушрубудайнеки И чанд сом шид, ака? Баба. Асал ки? 180 сом. 180 сом? Ина мачо 180 сом, красав ки? И боло гишти? Неш, 170 сом, мачо. Инжа ба красав ки, нағз, нағз бу даско. Хадам ака красав ки, ра бисор нағз бебино, хадам ба бисор нексум красав ки, ва раямон шумада бачо красав ки нишон метем. Ачоро шумадан красав ки, мақулай юш нархош чихе бошад ка дусад сомон дусад сомон бачо кадомаша выбират кунем ино бологиам нарх буда чихе бошад бачо кадомай мошиниш И час боша, я вам хочу дать. 180 сом. 180 сом. Не, даже 180 сом, бачо. Ку, когда уже это? Бад, хама чиз ме пишиш. Ахи, рузи, хамак бу. И час ме бад. Сез от паджосо? Бача. И да чиш тур боша, ка? Кожаш, материалаш. Кожаш тур ба. Ахиолу, сей соли чи гуфтарам чи мерай? Ира балюбо чиз ме пишиш бада. جینس بروک جینس بروک بالو گوش میپوشی نه نه همین کجون که چند سایت هم؟ کدام خلاص ست پنجا سایت مردون میشیدگی شمس میشه با میشیدگی اون سه سایت پنجا نه چی را میگه کجون که چند سایت دی ست مای دی ست داشتو دی ست داشتو زیم بوده این چند سایت باشه اینه بای پیش بگیریم کتا مشوش کنیم 180 сум. Нахс. Роз бачуй на касобки зур зур омара 180 сум. Рубл да ҳисоб кунем 1300 рубл мешава. 1200 1300 рубл мешава. Куяк ик касобки ро нархош агар дарена кач хелай? ним чанд сум шаиш 180 сум 180 сум бале аҳа ин аё 200 сум ин аё 200 сум 200 сум на чак шуруъ дали ки 200 не 300 сум аё ё амазан 200 сум не башин зур дали прада хурлас бачо ин фирма прада ида кадом дала дем рака прада намедонам кадом дала дем ҷо боша ӯзбекистон боша نه نه این دوست Ӯзбекистон несан? Ки хитоӣ боша да? این 350 Ини бологи свитро чи ака? کدوم ها Ина ина. 160 160 сомона? Ямаш 160 сом яна? 160 140 Ина парагио? Ина бачо ина парагио 160 сомоне. بعد مکاسین کو چکلا مکاسین که زور زور شان شما تن سرین شان شما تن پاستر شان شما تن مکاسین که اینا 300 تومن مکاسین که پیش پیش شو اینا اکم سورتش 300 تومن بچو زیمنیشن 2000 روبل اینا پیش پیش 2000 روبل اینا ایش زیمنیشه ایش شانس بای 300 تومن ایش شانس 300 تومن دارنش پاشم دارا به مالو پوشیده پوتم گرم قدمه یره انا دیم سورتش چکلا ارزان ترکوش بو دیم سورتش اینه 200 сум. Ахиран. 200 сум? Бо муомила дора. Азо мешава? Бале, бале. Ине таш 36 боша ё. Амиран 200 ё. 200 сум на? 200. 200 сум на? Дарунаш кам тар начус дора? Хай нормале баро зими созай. 200 сум на бачо, се хет ду хет себе дошта, я таш болош ранг бахмали бори. Дюймаш болош кожа қариб. خیلی بوی جا کرسو کوی درونش پشمی بوده این یکش ای چانس موشا؟ 180 سومون بوده بچه زیمنی کرسو کوی 180 سومون 1300 روبل مکی شوا رم خیلی شما در چی نوار کنیم بچه که گب زنیم بود کمنتر را دب نویسیم پشوکا پشوکا گفتم دیم نه پشوکا مکسی کرسو کوی و هم نمکر را کرتگو را گب زدیم این خیلی با ای بنده بکنم نقص بده یو چانس منه که ای کمپلیکش بده چورتت سومونه قطی بریجاشه این پره ده تایور بده این قطی بریجاش چورتت سومون اکای با ارزو میشه با ارزو میشه با اکای زموگ دور چورتت سومون بزموگوش سی سر پانجو سومون قطی بریجاشه کمپلیکتا کمپلیکتا این همه شو мархамат хулас бачаҳо хуш омадем ба магазини акай далер бозори калхозобод дуюм этаж ягон куртка женфер свитер кирта дар кор боша красовки дар кор боша марҳамат бемалол омада харидорӣ кунед мешава майли бачаҳо саломат бошен сарбаланд бошен подписка лайка фаромӯш накунед